Ерғазы Абзал мырзалардан 30 мың теңге салымдар кеп түсіп жатыр Құдай қаласа. Алматы қаласынан келген Ербол мырзадан 20 мың теңге, Сахин қайнысынан 5 мың теңге, Михо інісінен 5 мың теңге салымдар кеп түсіп жатыр Құдай қаласа. Бүгінгі таңда тігіп жатқан салымдарыңыз иншалла баршаңыздікі тойда қайтсын деп білеміз осындай той мереке көріңіздер қадірменді ағайын дос шашамыңыз мұқты бола бер мұқты бола бер мәреге тұрыла, мәреге тұрыла, қол ажыратпастан да жігіттер мынау еңкей еңкей әрекетіңді жаса елу мың барып аласыздар елу мың теңгені келіп аласыздар ағайын жоғарғы мәреге, байлар жандар еламан қалдың ақсақалдың атыменен аттың аты спартак көпжанның баптауындағы тұлпар жоғарғы мәреге әшір қажы көкеміздің баласы досжан шабандоз тастады қадірменді ағайын